商売繁盛歌に込めたその願いと気持ちを込めて私フリーズダンスにぎやかに踊らせていただきますのでどうかお付き合いのほどよろしく申し上げますよろしくお願いしますさあ行くでいらっしゃいいいよ Yeah. みんな気持ちは踊れたかはい楽しんでもらいましたかねこの後もまだまだ続き熱いけト最後までよろしくと思いますわほんでは皆さんに感謝を見てい礼おおきにはいありがとうフリースタイルの皆さんでしたどうもありがとうございました